影片开始之前，要先订阅，还有按赞，按小铃铛，按小铃铛，按小铃铛，还有不要忘记按小铃铛。 OK，你就讲。影片开始之前，请先帮我们按订阅，还有按小铃铛。五四、三，Go！影片开始之前，要先订阅，订阅了，又按铃铛，thank you。OK，不好意思，可是你看不头楚啊，要看一你看，我们再试次，你猜是讲不讲的？ 三二一，Go！影片开始之前要先订阅，然后就滚！影片开始之前要订阅，还有按小铃铛。